Voici Fabien, il est jeune ambassadeur de l'Office franco-allemand pour la jeunesse à Paris. Fabien a participé au programme SOSE quand il avait 16 ans. C'est à ce moment-là qu'il a découvert l'ophage. Il avait alors vécu quelques mois dans une maison totalement écolo en Bavière. Cette maison produisait elle-même son électricité grâce à des panneaux solaires situés sur le toit. Depuis ce jour, Fabien est très sensible à l'écologie. Fabien fait d'ailleurs un stage en ce moment même à l'Office franco-allemand pour les énergies renouvelables. En septembre prochain, il organise à Hambourg avec l'OFAGE et sa collègue jeune ambassadrice Chabot une grande rencontre de jeunes de France, d'Allemagne et du Maroc. Ces jeunes se rassembleront pour discuter de la perception du développement durable dans leur pays et formuleront une proposition qui sera transmise à des décideurs politiques. Cet événement aura lieu juste avant la COP21, qui est la conférence internationale de l'ONU sur le changement climatique qui aura lieu à Paris et qui vise à aboutir sur un nouvel accord international sur le climat. Ainsi, pas de doute pour Fabien, l'avenir des relations franco-allemandes sera durable.